жарыктын түз сызыкта таралуу закону кеңири колдонулат бул закон жер үстүндөгү түз чек араны түзүүгө мүмкүндүк берет темир жолдун сызыктарын коет аэродромдогу учуу тилкелеринде жана башкаларда колдонулат мамылардын биринчиси көрүнүп кийинкилери көрүнбөгөндөй бир нече мамыларды коебуз мамылардын негизин сызык менен бириктиребиз дагы ал түз экенин байкайбыз